আমি অতদিনে মাইনিং কৰি থকা এই কইনবিলাকৰ দ্বাৰা কিবা এটা ফল পাবলৈ আমি মাজত মাত্ৰ চাৰি পাঁচ মাহ ছমাহৰ গ্ৰেপ এটা আছে হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পাই নেটৱৰ্কৰ এটা নতুন আপডেটলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম পাই নেটৱৰ্কৰ সৰু ডাঙৰ সকলো আপডেট সময়মতে পাই থাকিবলৈ পাই নেটৱৰ্ক আছামিজ আপডেটাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক কাৰণ পাই নেটৱৰ্ক এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেগৈ য'ত সৰু সৰু আপডেটবিলাকো এতিয়া ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ছ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও আপডেট হৈ থকাটো জৰুৰী নহ'লে অতদিনৰ মাইনিঙৰ উচিত মূল্য আপোনালোকে হেৰুৱাবগৈ পাৰে বাকী এতিয়া আহোঁ আমাৰ মেইন আপডেটলৈ যোৱা দুদিনমানৰ আগত পাইনেটক কৰ্টিমৰ head doctor Nicholas C N B চিৰ সৈতে এক সাক্ষাৎকাৰত বহিছিল সেই সাক্ষাৎকাৰত তেওঁক পাইকইনছৰ ভেলু সম্পৰ্কেও সোধা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁ চিধা চিধিকৈ দিয়া নাছিল যদিও পাকে প্ৰকাৰে এটা ইংগিত দিছিল যে এটা পাইকইনছৰ প্ৰাইচ ফিফটিন ইউ এছ ডলাৰৰ পৰা three hundred fifty U S ডলাৰৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে চি এন বি চিৰ সেই সাক্ষাৎকাৰৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকেও চাব পাৰে এই পাই ৰিভলিউশ্যন টুইটাৰ একাউণ্টটোতে পাই যাব আপোনালোকে টুইটাৰ এপত গৈ পাই ৰিভলিউশ্যন বুলি চাৰ্চ কৰিব তাতে একাউণ্টটো দেখা পাব একাউণ্টটোৰ পষ্টবিলাক চেক কৰিব তাৰ এই পষ্টটো পাব এই পষ্ট এই পোষ্টটোৰ তলতে এই ভিডিঅ'টো পাব চি এন বি চিৰ দৰে এনেকুৱা ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেনেল এটাৰ সাক্ষাৎকাৰত ডক্টৰ নিকুল আছে নিশ্চয় মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা এটা এই প্ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক নিশ্চয় আছে মোৰ হিচাপততো পাই কইনছৰ প্ৰাইজ তাৰ ভিতৰতে হ'ব পোন্ধৰ ডলাৰৰ পৰা চাৰে তিনিশ ডলাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মতামতবিলাক কমেণ্টত জনাব বাকী ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি আৰু সময় বৰবাদ নকৰোঁ আমি এতদিনে মাইনিং কৰি থকা এই কইনবিলাকৰ দ্বাৰা কিবা এটা ফল পাবলৈ আমি মাজত মাত্ৰ চাৰি পাঁচ মাহ ছমাহৰ গেপ এটা আছে শ্ৰবন্ধসকল এই সময়খিনিত পাই নেটৱৰ্কৰ সৰু ডাঙৰ সকলো আপডেট সময়মতে পাই থাকিবলৈ পাই নেটৱৰ্ক আছামিজ আপডেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি লওক বাকী আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে এই সময়ছোৱাত স্পীডত মাইনিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কইনছবিলাক মাইনিং স্পীডটো বঢ়াবৰ বাবে পাৰিলে ওচৰৰ দুই এজন বন্ধুক ৰেফাৰ কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আপোনাৰ ইনভিটেশ্যন ক'ডটো প্ৰয়োগ কৰিব এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকেও এটা কইন ফ্ৰীকৈ পাব আৰু আপোনাৰ মাইনিং স্পীডটো বাঢ়ি যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বন্ধুসকল জয় আয়সকল